guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di bersama saya tentunya ya kan. Nah, kita mau beli bensin dulu lah. Tentang vlog, oke. Hari ini ramai banget ya guys. woi langsung cus, mantap. Gas, gas, gas, gas. kami dari Supra tahun 2007 oke lah kita mau ke dulu dari anjing da da da da da da, da. Kuwa da da Eh jangan pindah ke channel sebelah dulu dong Nonton dulu ini sampai habis thật xa ya jadi jadi perhatian orang semua kan gila Okey, cukup. Ini mau bilang mau gimana nih? Ah, ribet. aduh mana ini uh, kaget banding astagfirullahaladzim Aduh, mantep lagi ya kan ketabrak gua kampret berputih itu kita ada kita tabrak gua di Di dua sekarang udah rame ya kan? Eh. Bingung gua. Ketabrak gua. kalian semua hati-hati guys jalan-jalan ini apalagi ya ramai kayak gitu kan mak-mak aduh bikin repot ya itulah namanya juga manusia ya kan aduh buat pelajaran buat kita semua ya mantap geng kita mengajak kemampuan berubah dan bermanfaat. Oh, Three days later. Hey, I'm tired. Come 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. Oke guys, kita masuk pedesaan dan ada apa tuh Mana dek? Bu mana? Sana. Ya Allah. Ngapain? Waduh itu. Ya udah, tadi ya. Hina anak kecil naik beda. Astagfirullah. Bawa adiknya lagi. Wah, ini desa nggak tahu desa apa nih, Katanya suruh ya sini aja lurus terus nggak tahu. <clears throat> Saya dari Bumi Harja tapi jalannya jadi banget guys Geng, mama geng gila, naik RRT warna lagi buset, uh, mantap juga, ke darat, nah bawa anak, belajar startup bang, mantap, <laughs> mantap geng, dari guys. Anjir. Orang terkaya di dunia. Dalam strong. Salah. Pak Atari eh, salah juga. Siapa tuh? Kalian mau tahu jawabannya apa? Apaan? Orang yang melaksanakan sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh.